Vas-y, vas-y, vas-y, ouvre au passage. tendez-le, tendez-le le drapeau. c'est bon, c'est bon, frère. Oui. Restez là-bas, restez derrière. Gracias. <laughs> <laughs> D'accord. Je n'étais pas sûr que étais très joyeux.